يا أحب الهم وإيش هيئتي ألوم كفاية أحمي الهم وإيش هيئتي ألوم ناري في جسمي نيرة نهضة يبتهي جسمي راح لما بطرح ولا ما تبكي وما تبكي ماما ما تبكي لك يا عيوني من أصل أظلم علي نورك يوم فات وخلاني يوم فات وخلاني يوم فات وخلاني يوم فات وخلاني راحت علي اسمي يا ريته ما يعرفني يا ريته ما يعرفني يا ريته ما يعرفني اصبح شايف مهروب والدمع في خدي اصبح شايف مهروب والدمع في الباقي لي يا أمل التاني من أوده الباقي لي يا أمل فقد أسيب الكل فقد تأسأل أنا فقد تأسأل ناري في جسمي نيرة نوقفها ناري في جسمي نيرة نوقفها ولا قلبي الليل ولا الزمان لاختيار نجمك المفضل عبر ال SMS اكتب كلمة نجوم